Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali dalam video kita yang kedua uh, untuk analisis bertopik uh, SPM matematik tambahan. Jadi dalam video yang kedua ini saya akan fokus kepada soalan-soalan uh, SPM yang terpilih, tak semua. Dan saya fokus pada kali ini untuk tingkatan 5 bab yang pertama iaitu berkenaan dengan janjang ataupun Uh, progression. Baik. Jadi kita diberi soalan yang pertama yang mana ia diambil daripada tahun 2011. Kertas yang pertama soalan yang ke-9. Soalan tersebut berbunyi begini. Diberi bahawa X 5 8 Uh, sekian dot dot dot 41 dot dot dot ialah suatu janjang aritmetik jadi kita ada dua soalan, sub soalan. A, nyatakan nilai X dan B, tulis tiga sebutan berturutan selepas uh, 41. Jadi saya beri peluang kepada pada pelajar adik-adik sekalian untuk menjawab soalan ni. Uh, jadi pada pelajar adik-adik sekalian boleh but, boleh tekan butang pause video ini dan cuba untuk uh, menjawab soalan ni dan kita akan kembali selepas ini. Baik. Kita kembali lagi. Jadi kita lihat di sini kita ada kita diberi suatu janjang aritmetik. Ha, jadi kalau satu janjang aritmetik, kalau dia dah sebut janjang aritmetik, benda yang mesti, yang berkaitan dengan janjang aritmetik ni ada dua. Ha, satu satu hasil tambah. Uh, itu memang obvious lah kita kata hasil tambah. Tetapi apa yang membezakan janjang aritmetik dengan janjang yang lain yang kita akan lihat selepas ni adalah janjang aritmetik. Uh, Beza di antara suatu sebutan dengan suatu sebutan kita panggilnya sebagai nis, bukan nisbah sepunya uh, beza sepunya beza sepunya baik jadi kita lihat uh, x ini merupakan sebutan yang pertama x merupakan a okey jadi macam mana kita nak cari nilai x okey yang ini direct sahaja ini memang straight to the forward eh, straight forward sahaja kita ada sebutan kedua dan sebutan ketiga kita ada sebutan kedua sama dengan sama dengan 5 sebutan ketiga sama dengan 8 jadi untuk untuk sebelum kita dapat mencari uh, x strategi ni strategi ni mudah sebenarnya baik jadi untuk ki, ki, oleh kerana kita dah boleh cari ni beza sepunya ni nak cari x ni senang saja x ni strategi strateginya adalah kita menggunakan sebutan kedua ataupun basic tn Okey, TN nak buat apa? TN TN tolak dengan ha, TN tolak dengan D Yang mana D ni merupakan spesies punya Dan untuk dapatkan D ni Okey, silapkan TN, T2 Sebutan kedua, okey Dan untuk dapatkan D Apa yang kita boleh buat adalah Kita cari Beza di antara sebutan ketiga dan Sebutan yang kedua Baik, jadi jadi untuk mencari nilai x okey a okey untuk mencari nilai x terlebih dahulu kita kena cari d okey d kita cari melalui beza di antara sebutan ketiga dan sebutan kedua sebab kita tahu untuk satu untuk sesuatu janjang tu dipanggil sebagai janjang aritmatik beza sebut beza di antara setiap di antara dua sebutan untuk se, untuk keseluruhan kita kata keseluruhan sebutan dalam janjang tu mestilah sama sebab tu kita panggil semua beza yang sama ni nanti kita panggil sebagai nisbah sepunya baik sebutan ketiga tolak sebutan kedua jadi kita ada sebutan ketiga ialah 8 dan sebutan kedua ialah 5 dan kita dapat di Beza sepunya adalah t. Jadi apa yang kita akan buat dengan D ialah untuk mencari X. Untuk mencari X. Dan X dapat dicari menggunakan uh, beza di antara sebutan kedua dan beza sepunya. Baik. Jadi kita akan dapat 5 T2 bersamaan dengan tolak D, D bersamaan dengan 3. Jadi 5 tolak 3 bersamaan dengan 2. Baik. Kita dah dapat nilai X. Baik. Kemudian kita beralih kepada B. Tulis 3 sebutan berturutan selepas 41. Baik. Baik, ada banyak cara tapi saya nak tunjukkan cara yang paling senang. Cara yang paling senang oleh kerana benda oleh kerana ia adalah uh, janjang aritmetik okey sorry b 3 sebutan ber berturutan eh silap selepas 41 Okey, tiga sebutan selepas 41. Apa dia? Ha, tiga sebutan selepas 41. Apa, apa cara kita boleh gunakan? Cara yang kita boleh gunakan adalah Okey, kita gunakan Okey. Pertama sekali kita cari sebutan yang betul-betul selepas 41. Apa dia? Okey. Hmm dalam dalam bentuk ini pun sedap eh, senang juga sebenarnya. Okey dalam bentuk ni okey. Tiga sebutan berturutan selepas 41. Okey, sebutan yang pertama adalah 41 tambah 3. Okey. Kemudian sebutan yang kedua ialah 41 uh, sebutan yang pertama tadi ditambah dengan D lagi. Okey, jadi kita ada 41 tambah 3 tambah 3. Okey, 3 tambah 3 bersama dengan 6. Okey. Okey, dan sebutan yang terakhir, sebutan yang ketiga adalah sebutan yang kedua ini tambah dengan D tadi. Jadi 41 tambah 6 tambah 3. Jadi kita ada 41 tambah 9 dan hasilnya adalah 44 47 sorry 50 baik jadi itu jawapan bagi soalan soalan ini baik mudah bukan baik alhamdulillah mudah-mudahan uh, soalan ini tidak terlalu susah untuk uh, adik-adik sekalian Baik, kita beralih kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ini uh, diambil daripada tahun 2012. Kertas yang pertama lagi. Uh, tapi kali ini soalan yang ke-11. Soalan yang ke-11. Jadi, soalan tersebut berbunyi. Dalam satu janjang geometri, sebutan pertama ialah A dan nisbah sepunya ialah R. Diberi sebutan ketiga janjang itu melebihi sebutan kedua sebanyak 12A. Cari nilai nilai R. Okey, saya, saya rasa dia cari nilai R sahaja. Cari nilai R sahaja. Okey. Baik, jadi adik-adik sekalian boleh uh, sekali lagi post video ini dan cuba untuk jawab soalan ini uh, terlebih dahulu. Dan kita akan kembali untuk uh, untuk menunjukkan jalan penyelesaiannya dan adik-adik boleh membandingkan. Baik, kita kembali lagi. Okey. Uh, Okey, kali ni kita cuba lihat, cuba kita baca balik soalan. Soalan yang kita ini berikan dalam suatu janjang geometri. Janjang geometri. Jadi, formula yang akan kita gunakan mestilah formula-formula ataupun rumus yang berkaitan dengan janjang geometri. Ah, adik-adik jangan guna janjang yang janjang aritmetik untuk jawab soalan ni. Sebab soalan ini dah terang-terang sebut janjang janjang geometri. Dan dalam kertas soalan ah, akan diberikan sebenarnya akan diberikan rumus. Tetapi dia tak akan sebut oh ini rumus okey ada setengah ada setengah rumus diberitahu ah uh, ni ini untuk sekian sekian sekian. Tetapi untuk janjang aritmetik dan geometri uh, tidak dinyatakan yang mana satukah kah rumus yang yang yang merujuk kepada janjang geometri dan rumus yang menunjuk yang merujuk kepada janjang geometri. Jadi uh, pada pelajar sekalian uh, haruslah pertama sekali tahu uh, untuk membezakan janjang rumus rumus untuk janjang geometri dan rumus janjang janjang aritmetik. Okey. Okey baik. Jadi kita ada sebutan pertama untuk janjang tersebut adalah A. Sebutan pertama adalah A dan memang sebut kita akan gunakan A untuk sebutan pertama. Dan nisbah sepunya adalah R. Ha, pun sama juga kita kita akan gunakan R untuk merujuk kepada nisbah sepunya. Baik. Okey, jadi apa yang kita boleh tulis sekarang ialah Eh, sorry. Minta maaf. Hmm, minta maaf. Okey, jadi kita ada T1 kita ialah A dan kita ada R. R, R, R itu yang kita nak cari. Okey, baik. Baik, sekarang ni kita baca statement yang ke, kenyataan yang pernyataan yang kedua. Diberi, diberi sebutan ketiga janjang itu, okey, sebutan ketiga sebutan ketiga. Jadi base kita akan tulis sebutan ketiga sebagai T3. Okey, dia kata sebutan ketiga dan yang itu melebihi sebutan kedua sebanyak 12A. Melebihi sebutan kedua sebanyak 12A. Dalam erti kata yang lain, dalam erti kata yang lain, T3 ini ialah hasil tambah sebutan kedua tambah 12A. Ha, sebab dia kata melebihi sebutan kedua. Melebihi ni maknanya, oops, sorry, bila kita sebut melebihi maknanya nilai tiga lebih besar daripada sebutan kedua dan sebutan ketiga ni oleh kerana dia guna perkataan melebihi jadi kita akan kita gunakan tambah tambah 12a dia tak boleh darab ha, kalau darab kalau kalau dia akan guna darab dia akan gunakan uh, kali ganda kali ganda baru merujuk pada darab tapi sekarang ni dia kata melebihi jadi kita gunakan tambah okey okey baik jadi kita ada T2 tambah 12 iaitu iaitu ialah sebutan ketiga. Baik. Jadi cari nilai nilai R. Okey. Sekarang ni nak buat macam mana? <laughs> Okey, sekarang ni nak buat macam mana? Okey, kalau kita lihat pada rumus, kalau kita lihat pada rumus, kita ada kita ada rumus untuk janjang geometri TN sama dengan A darab R kuasa n tolak 1 n tolak 1 minta maaf n tolak 1 n tolak 1 okey dan kita kata tadi kita ada kita ada sebutan pertama a okey kita biarlah a tak payah kacau nisbah sempunya pun r tak payah kacau tak payah ubah apa-apa okey jadi sekarang ni apa yang kita boleh tulis semula kita akan kita akan tulis semula sebutan tiga dan sebutan kedua dalam bentuk formula ini. Okey, kita mulakan dengan T2 dahulu. T2 ialah R N tolak 1. Jadi N sekarang kita sekarang adalah 2. So 2 tolak 1 ialah 1. Jadi R kuasa 1. Tak perlu tulis apa-apa. Tak perlu tulis kuasa 1. Baik. Sebutan ketiga. Sebutan ketiga adalah okey, A darab R sekarang ni n tolak 1 dan n kita adalah 3. Jadi 3 tolak 1 bersamaan dengan 2. Jadi kita ada a darab r kuasa 2. Okey, apa yang kita boleh buat sekarang ialah Okey. Ungkapan yang kita tulis berdasarkan statement soalan tadi yang ini kita tulis semula menggunakan AR dan AR apa yang kita dapat ni. Baik. Jadi kita akan memperolehi AR2 bersamaan dengan eh, Okay, T2 kita ada AR Tolak, eh salah, tambah 12A Okay, sekarang ni agak-agak tak? Lah. Kita macam mana, nak, macam mana nak cari nilai a sekarang? Okay, jadi kita nampak sekarang ni Kita ada ha, Di sebelah kanan, eh di sebelah kiri kita ada AR AR sahaja, sorry. Di sebelah kanan kita ada AR tambah 12A. Jadi kita rasa jadi untuk jawab soalan ni kita untuk boleh kita selesaikan cari nilai R ni kita boleh selesaikan dengan kaedah geometri dengan kaedah aljabar, algebra. Jadi apa kita boleh buat ialah kumpulkan uh, sebutan yang mempunyai faktor yang sama di suatu sisi. Okey. Jadi dalam kes kita kali ni kita kita nak bawa semua sebutan yang ada R. Okey kita bawa ke satu sisi. Katalah di sebelah kiri. Jadi yang di sebelah kanan yang mengandungi uh, faktor R juga kena bawa ke sebelah kiri. Jadi kita bawa AR ke sebelah kiri. Jadi AR kuasa 2 tolak AR bersamaan dengan 12A. Baik. Baik, jadi sekarang ni kita boleh bawa keluar, kita boleh bawa keluar uh, faktor se- faktor yang sepunya common factor di antara dua ni di sebelah kiri. Okey, jadi kita dua-dua ada A, ada A, dua-dua ada R yang Okey, dua ada A cuma satu yang ada kuasa dua, satu lagi kuasa satu. Okey, jadi kita bawa dua R AR R, R tolak 1 bersamaan dengan 12A bersamaan dengan 12A jadi oleh kerana kedua-dua sisi ni mempunyai sebutan yang sama ataupun faktor yang sama iaitu A jadi kita boleh mansuhkan ok mansuh ni sebenarnya kita bahagikan dengan A jadi A dibahagi dengan A bersama dengan 1 di sebelah kiri, di sebelah kanan pun sama A bahagi dengan A sama dengan 1 jadi apa yang tinggal adalah R tolak R eh silap R terhadap A tolak 1 bersamaan dengan 12 bersamaan dengan 12 okey naik okey sebenarnya okey sebenarnya kalau kita boleh nampak okey saya rasa saya buat kesilapan sikit lah di sini mungkin tak patut saya alihkan dahulu patutnya dah boleh masuk dah sebab setiap sebutan ni mempunyai A kan betul tak? betul tak? Okey. jadi apa yang kita boleh buat adalah okey, okey, minta maaf Okey baik apa yang kita boleh buat adalah kita kita bahagikan setiap sebutan ni setiap sebutan ni dengan A jadi bahagi A bahagi A bahagi A jadi apa yang kita ada ialah A bahagi A satu jadi tinggal R kuasa 2. Yang ni pun A bahagi A jadi tinggal R. Dan tambah A bahagi A sama dengan 1 jadi tinggal 12. Jadi kita ada kalau kita nak susun balik, susun balik. Kita bawa semua sebutan di sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi kita ada R, kuasa 2 tolak R tolak 12 sama dengan kosong. Jadi sekarang ni kita boleh selesaikan R ni nak cari nilai R oleh kerana kita ada persamaan kuadratik sekarang jadi kita boleh cari nilai R dengan menggunakan kaedah penyelesaian persamaan kuadratik Okey, jadi kita ada memang diberi pun sebenarnya kalau kalau, kalau saya tak silap kita ada okey dalam dalam dalam rumus yang diberi dia tulis x bersamaan dengan negatif b tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC okay. dibahagi dengan 2A okay, dia bagi X dia bagi X tapi yang kita nak cari R jadi okay, jangan tulis X tulis, uh, tulis R tulis R okay. dan A kita sekarang adalah apa A kita sekarang apa okay, untuk persamaan ni A dan B sama-sama 1 eh silap minta maaf A 1 B negatif 1 C negatif 1 12 okey tapi sebenarnya untuk apa yang saya dah pernah, pernah belajar dahulu okey r okey kita ada r kita ada r okey 12 ni nak kena fikirlah ha hasil darab di antara do, eh, negatif 12 hasil darab dua nombor yang akan memberi kita negatif 12 iaitu ha, 6 2 6 darab 2 3 darab 4 4 darab 3 2 darab 6 macam tu lebih kurang lah ataupun 12 darab 1 pun boleh ok tapi saya prefer 4, 3 ok jadi kita ada R kuasa 2 kita ada 12 tapi kena ingat kita punya ni negatif 12 jadi mana satu yang akan beri kita, akan akan ok ok kita tak tahu mana satu kan jadi kata, kita kata teman maaf ok negatif 3 ok apa kita buat lepas ni adalah R darab dengan 4 akan beri kita 4R. R darab negatif kita akan beri kita negatif 3R. Jadi 4 tambah. Okey, ini tambah pula. Ini darab. Ha, ini R darab, R darab R. 4 darab 3. 4 darab negatif 3. R darab 4. R darab negatif 3. Okey, di sebelah kiri tak darab. Di sebelah kanan tambah. Jadi 4 tambah negatif 3R. Jadi 4 tolak 3R. Jadi tinggal R. Tapi kita nak negatif R. Jadi jadi obviously empat yang akan jadi ni eh, yang akan dapat nilai negatif. Tiga maintain positif. Jadi kita ada negatif 4R tambah 3R akan beri kita negatif R. Jadi kita dapat dah dia punya faktor iaitu R tolak 4 darab R tambah 3 bersamaan dengan kosong. Jadi kita boleh simpulkan bahawa nilai R sekarang adalah 4 3 negatif 3 ok ok itulah jawapannya ok kenapa kita terima dulu jawapan ni ok sebab sekarang ni kita punya concern kita punya R ni merujuk kepada nisbah sepunya nisbah sepunya boleh jadi nisbah sepunya uh, positif dan boleh jadi negatif. Uh, boleh jadi negatif. Uh, dia lain kalau kita cari N. Lain kalau kita cari N. N tak boleh negatif. N mesti sentiasa positif. Uh, tapi sekarang kita cari R. Uh, kita cari R. Jadi R boleh menerima nilai positif, boleh menerima nilai negatif. Okey, baik. Sebab tu sebenarnya kita terima dua-dua jawapan ni. R bersamaan dengan 4 dan R bersamaan dengan 3. Baik. Okey. Jadi, uh, macam mana dengan jalan penyelesaian adik-adik? Sama ke lain? Sama ke lain? Okey, baik. Ataupun adik ada bah adik-adik sekalian ada yang salah jawab ke? Ha, tengok dekat mana yang salah. Okey, dekat mana yang salah. Biasanya orang akan salah ha, mungkinlah, mungkin lah, mungkin bila apa bila mengalihkan ataupun bila nak guna formula ni ha, dia tersalah tersalah bagi nilai B, tersalah bagi nilai salah satu di antara tiga benda B, A dengan C ha. Jadi kena check balik Kena check balik okay. Kena semak balik nilai kita apa okay. Baik, kita ada soalan yang ketiga Soalan ketiga diambil daripada tahun 2013 Kertas yang pertama juga Soalan yang ke-10 okay. Soalannya berbunyi Dalam suatu janjang aritmetik Beza sepunya ialah 5 Baik, diberi hasil tambah 10 sebutan yang pertama janjang tersebut ialah 45. Cari A. The, uh, sebutan pertama janjang itu dan B. Sebutan ke-10 janjang itu. Baik. Jadi, eh, adik-adik uh, sekalian boleh pause video ini dan cuba untuk jawab soalan ini dengan sendiri. Dan kita akan kembali lagi untuk uh, membincangkan jalan penyelesaiannya. Baik. Kembali kita lagi. Okey, baik. Jadi kita ada okay, apa yang kita okey, tak maaf. Okey, baik. Jadi benda first sekali, benda pertama sekali kita kena tanya, ini janjang yang janjang jenis apa? Aritmetik atau geometri? Okey. Dan jawapannya ada direct pada soalan. Dia kata apa? Dia kata janjang aritmetik. Janjang yang, yang aritmetik. Okey, baik. Jadi formula yang akan kita pakai adalah ha, formula yang akan kita pakai adalah untuk sebutan n a tambah a, ha, d dalam kurungan n minus 1 n tolak 1 dan hasil tambah n sebutan adalah N tolak N bagi 2 dalam kurungan 2A tambah D dalam kurungan N minus 1 N tolak 1 tutup kurungan tutup kurungan Okey, ini formula yang berkaitan dengan jangan aritmetik Okey, jadi kita ada beza sepunya adalah 5 Jadi beza sepunya kita adalah D D bersamaan dengan negatif 5 Okey, kemudian itu statement yang pertama Beza sepunya adalah ialah negatif 5 Baik, Kemudian kita baca statement yang kedua diberi hasil tambah 10 sebutan pertama janjang tersebut ialah 45. Okey, statement ni nampak panjang tapi sebenarnya dalam bentuk yang kita familiar, okey, hasil tambah 10 sebutan pertama janjang tersebut. Hasil tambah mesti SN, dia tak boleh TN. T merujuk kepada sebutan ke N. Ha, sebutan ke N. Okey, jadi yang kita boleh guna untuk statement kedua ni adalah SN. Jadi hasil tambah ha, n kita sekarang 10 10 sebutan yang pertama ialah 45 ok ni statement yang kedua baik kemudian baru kita akan mulakan dengan cari sebutan pertama yang, yang tersebut ok jadi untuk mencari se silap untuk mencari sebutan pertama yang, yang tersebut ok kita kita boleh guna yang ni kita boleh guna ni sebab kita cuma tak ada A saja. N dah ada, N kita 10. Okey. Untuk S10, N kita 10. Okey, jadi terang-terang N ada, D pun dah ada, cuma tinggal A saja. Ha, nak cari A sebab ni pun merujuk pada A sebutan pertama A. Baik. Jadi apa yang kita boleh buat adalah tulis semula, minta maaf, tulis semula statement yang kedua ni dalam bentuk yang ini, dalam bentuk formula ni. Baik. Jadi, Okay. Saya suka tulis balik sebenarnya. Okay. S N eh, silap S10 bersamaan dengan 45. Okay. Silap. Okay. Jadi 45 ialah 10 bahagi 2 dalam kurungan 2 darab A tambah D n tolak 1 10 tolak 1 sebab n kita dah tahu dah okay d pun kita dah tahu okay negatif 5 okay kita apa kita boleh buat lepas yang lah seterusnya adalah kita ringkaskan, pemudahkan semua uh, ungkapan di sebelah kanan persamaan ini. Jadi 10 bagi 2 bersamaan dengan 5. 10 bagi 2 bersamaan dengan 5. Okey, kemudian kita ada 2A tolak 5 darab dengan 10 jadi 50 ataupun sebenarnya 10 tolak 1 sama dengan 9 9 ha, jadi negatif 5 darab 9 adalah negatif 45 negatif 45 ok kemudian kita kembangkan semua bracket semua kurungan jadi kita akan ada 45 bersamaan dengan N darab 2A bersamaan dengan 10A Kemudian 5 darab negatif 45 iaitu Okey, sebab saya tak ada kalkulator sekarang. Jadi 45 5 5 125. Eh silap. Silap. Okey, 225. Minta maaf, 225. Negatif 225. Okey. Jadi, sekarang ni kita boleh cari nilai A dah. Okey. Lupa nak tulis ni untuk soalan A. Okey. Jadi kita boleh cari nilai A sekarang. Apa kita boleh buat adalah bawa negatif 225 ni ke sebelah kanan. Jadi apa yang kita akan ada adalah 45 45. Okey. Negatif kalau kita bawa ke sebelah kanan jadi positif. Jadi tambah 225 bersamaan dengan 10A. Okey, kemudian saya suka tukar kedudukan. Ha, A buat yang ada A sebelah kanan, A sebelah kiri. Jadi kita ada 10 A bersama dengan hasil tambah ni, 45 tambah 225. 45 10 7 170 eh 27 eh 270. 270. 270. Ya, yeah, 270 betul. Baik, jadi kita ada A. Okey, sekarang ni nak cari A kita. Macam mana sekarang? Okey, nak cari A, apa yang kita boleh buat adalah bahagikan kedua-dua sisi dengan 10. Jadi kita ada 10A bagi 10 bersama dengan 270 bagi dengan 10. Jadi kita ada 10 bagi 10 bersama dengan 1. Jadi A sahaja. Okey, tapi 270 bahagi dengan Okey, jadi kita masukkan kedua-dua sifar jadi kita tinggal 27 dan kita dapat nilai sebutan yang pertama iaitu A bersamaan dengan 27. Baik. Jadi pada uh, adakah pada pelajar sekalian dapat jawapan seperti yang uh, telah saya tunjukkan? Uh, kalau ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Okey, kalau tak berjaya mungkin boleh tengok balik uh, di bahagian mana di step yang manakah uh, adik-adik sekalian silap okey sebab sebenarnya kalau kita silap cari nilai A ni kita akan silap cari nilai ke-10 yang B okey jadi sekarang B step to step to the forward eh, step forward saja so B sebutan ke-10 janjang itu jadi T 10 dan T 10 untuk formula kita saya suka tulis balik okay. A tambah D dalam kurungan N minus 1 ok jadi kita ada A 27 tambah negatif 5 jadi negatif 5 ok ok N tolak 10 kita ada N 10 10 tolak 1 bersamaan dengan 9. Jadi 5 darab 9 ialah 27 tolak 45. Jadi 27 tolak 45. Okey, ini pun saya tak ada kalkulator juga tapi ha kalau ada yang ni sebab tu kita boleh guna kalkulator sebab kita nak jimat masa. Baik. Jadi 4 5 2 7 um, hmm 47 kejap uh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 tu lah 8 okey 8 jadi 8 okey, 3 tolak 2, 1 okey jadi kita ada negatif 18 jadi itulah nilai sebutan yang ke-10 untuk jenjang ini. Baik. Sebab tu saya tanya. Ha, kalau kalau kita dapat nilai A betul, jawapan B pun betul. Ha, jawapan B confirm betul. Ha, sebab B masih kena guna A, nilai A tadi. Kalau kita dapat nilai A tak sama, ha, lain. Ha, untuk soalan B pun jawapan kita akan lain. Untuk soalan B pun jawapan kita akan lain. Okey. Tapi kadang-kadang pemeriksa ada ah, yang baik hati. Ha, pemeriksa ada yang baik hati. Dia tengok kalau adik betul-betul betul guna formula, ha, cuma lah, kadang-kadang nilai salah. Ha, itu lah, ha, nilai salah. Okay, takkan so soalan ni takkan dapat terus kosong tak. Ha, adik-adik akan dapat markah berdasarkan penggunaan formula yang betul. Ha, cuma ha, markah itu lah, takkan dapat markah penuh lah. Ha, mungkin dua, mungkin satu. Okay dia, tapi yang penting jangan biar kosong lah kalau kalau tak tahu jawab pasal kosong lah. memang kosong hal bakah dia okey baik soalan yang terakhir untuk video kali ini baik soalan diambil daripada soal tahun 2016 kertas yang pertama soalan yang ke-22 okey nampak macam panjang sikit baik jadi diberi bahawa X tambah 1, 2X tolak 7 dan X tambah 1 bagi 4 ialah 3 sebutan berturutan bagi suatu janjang geometri dengan nisbah sepunya 1 per 2. Cari A nilai X, B sebutan pertama jika X tambah 1 ialah sebutan kedua janjang itu. Baik. Jadi adik-adik boleh pause video ini dan cuba untuk menjawab soalan ini dengan sendiri. Dan kita akan kembali untuk uh, lihat jalan penyelesaiannya. Baik, kembali kita lagi. Okey, jadi kita ada kalau kita baca balik soalan ni diberi bahawa okey, dia apa-apa pun dalam exam, dalam peperiksaan kita kena baca soalan dengan betul-betul. Jangan baca sekali lalu, sekali pintas saja. Okey, jangan. Sebab bila kita baca sekali pintas, kadang-kadang kita boleh tersalah baca maklumat, kadang-kadang kita boleh terlepas maklumat yang penting. Sebab tu kena bertenang, baca elok-elok soalan. Okey, jadi kita baca kembali soalan diberi bahawa X tambah 1, 2X tambah 7 dan X tambah 1 bahagi 4 ialah tiga sebutan berturutan bagi suatu janjang geometri. Janjang geometri. Ha, janjang geometri. Jadi, formula ataupun rumus yang berkaitan adalah Tn Ar n minus 1 Okey, untuk Sn Ha, SN ni dia bergantung dengan ni Dia bergantung dengan Nilai R Kalau R lebih dari 1 at Ataupun lebih eh, kurang negatif 1 ha, Dekat formula lain Okey tak apa Cukup saya tunjuk ini eh, saja dahulu Okey baik Baik jadi Nisbah sepunya 1 per 2 Cari Okey first kali cari nilai X Okey tapi dia dah kata Nisbah sepunya 1 per 2 Nisbah sepunya 1 per 2 Okey Okay, benda first kali kita jangan ingat ni sebutan ini T1, T2, T3. Salah. Tak boleh. Sebab dia tak bagi tahu tiga sebutan ber, tiga sebutan pertama. Dia cuma sebut tiga sebutan berturutan. Tiga sebutan berturutan. Ha, tiga sebutan berturutan. Apa yang kita boleh buat adalah kita letak kita letak Tn adalah X tambah 1 Okay Tn tambah 1 ialah 2X tolak 7 Dan Tn tambah 2 ialah X tambah 1 bahagi 4 Okay, tapi dia dah bagi juga nisbah sepunya kita satu per dua. Okey. Dalam erti kata lain 1 per dua ni kita dapat menerusi Sebutan ini kita bahagi dengan sebutan ini Tn tambah satu bahagi dengan Tn Haa Tn Jadi apa kita boleh buat adalah Okey, sebab kita nak cari nilai X Okey, kita boleh guna Sama ada kita boleh guna Kaedah bukan kaedah kita kita guna kaedah satu nis eh nis silap nisbah itulah nisbah ratio nisbah okey nisbah di antara sebutan ini bagi dengan sebutan ini ataupun sebutan n tambah 2 dengan n tambah 1 ha, pun boleh pilih mana satu tapi saya prefer yang inilah n tambah 1 dengan n Ha, ni lagi mudah, tak ada bahagi. Yang ni ada bahagi. Dia ada pecahan jadi kita nampak macam complicated sikit. Pening sikit. Ha, boleh, boleh buat tapi kalau boleh jangan cek pasal lah kita kata kan okay. jadi satu per dua ni kita boleh tulis semula sebagai ok sekejap saya lupa nak tulis A soalan A jadi apa yang kita boleh buatlah satu per dua merujuk kepada silap R merujuk kepada nisbah di antara sebutan N tambah 1 dengan sebutan N jadi kita tulis semula R sama dengan 1 per 2 Kemudian TN tambah 1 2X tolak 7 Bahagi dengan TN N kita X tambah 1 Okey, X tambah 1 Okey, apa yang kita boleh buat sekarang ni adalah Okey, kita darab silang ha, Darab silang Jadi X tambah 1 darab dengan 1 2x tolak 7 darab, darab, darab, eh, 2x tolak 7 darab dengan 2 jadi x tambah 1 darab dengan 1 jadi maintain je lah x tambah 1 ok cuma 2x tolak 7 darab dengan 2 jadi 2x darab 2 4x negatif 7 darab, negatif 7 darab 2 negatif 14 ok Okay, bila dah sampai bila dah sampai di, bila sampai sini kita boleh cari nilai X dengan mudah. Kita boleh cari nilai X dengan mudah. Okey. Jadi, mana-mana yang ada sebutan X, ya ada sebutan X, kita kumpul di satu tempat. Yang tak ada, kumpul satu tempat. Okey. Jadi, 4X bawa ke sini. Bawa ke kiri. Dan negatif 1 bawa ke kanan. Jadi, kita ada okay, X tolak 4X. Negatif 3X. Bersamaan dengan negatif 14 tolak 1 jadi negatif 15 jadi kita nampak dah nilai X dia adalah 5 5 jadi kita dah dapat nilai X ialah 5 ha, jadi kita dapat nilai X kita dah 5 baik ok adakah adik dah dapat uh, dah dapat jawapannya X sama dengan 5 Okey, kalau dapat tahniah sebab dapat bila dapat nilai x yang betul, insya-Allah B betul. Insya-Allah jawapan untuk B betul. Okey, macam biasalah sebab untuk bila kita baca balik sebutan the first eh sebutan pertama jika x tambah 1 ialah sebutan ke-12. Jadi kalau kita salah nilai x, salahlah jawapan kita untuk B. Okey. Jadi sekarang ni sekarang ni kita ada Berdasarkan B dia kata sebutan pertama Cari sebutan pertama Cari sebutan pertama Jika X tambah 1 ialah sebutan ke-12 untuk janjang tersebut Okey, jadi untuk B Minta maaf Untuk B dia kata Cari sebutan pertama A lah cari A lah kan betul tak? Okey cari A Okey Baik cari A Okey dia kata jika sebutan ke-12 janjang tersebut ialah X tambah 1. Oleh kerana kita dah ada nilai X, 5 jadi X tambah 1 sama dengan 6. Okey, tapi kita, kita kita kena ingat berdasarkan rumus ni tadi, ha, kita boleh guna rumus ni. Berdasarkan rumus ni, kita boleh sebut juga bahawa T12 ialah A darab R kuasa 12 tolak 1 iaitu A 1 per 2 11 1 per 2 11 ok ok kalau adik-adik ingat lagi apa yang adik-adik telah belajar dalam bab indeks dan logaritm ok sebab ok yang ni saya kena buka yang ni saya kena buka uh, calculator minta maaf yang ni masih kena buka calculator kena buka calculator okey kena buka calculator ya Allah oh, salah salah buka okey tak apa Okey, ha betul. Okey, baik. Okey, jadi sebenarnya kalau kita boleh kalau ingat lagi lah ha, jadi sebenarnya macam besar sangat. Okey. Okey, jadi satu satu bahagi dua dalam kurung dalam kurungan satu per dua kuasa sebelas ni kita boleh kembangkan lagi. Jadi satu kuasa sebelas bahagi dua kuasa sebelas. Okey, dan oleh kerana satu kuasa sebelas masih satu. <laughs> Masih satu, okay, jangan risau. Cuma dua ke sebelah je. Ataupun adik boleh terus direct guna kalkulator pun boleh. Tak salah. Tak salah, kan? Tak salah. Okay, kita ada... <coughs> satu. Berdua. Tutup kurungan. Jangan lupa tutup kurungan. Sebelas. Eh, silap. Satu pula. Okay, satu bahagi... 1 per 2048 jadi kita ada A per 2048 ok jadi kita bandingkan ini dengan yang ini ok jadi bila kita bandingkan kita akan dapat A ber eh silap 6 6 bersamaan dengan A bahagi 2048. Jadi untuk mencari nilai A ialah 2048 darab dengan 6. Jadi 2048 darab dengan 6. Kita ada 12220 12288. Okay, Itulah jawapan dia. Okay kalau adik-adik dapat dapat nilai X yang betul okay, nilai A Allah betul Okay, kalau X salah A memang akan salah confirm salah kalau X dah salah A memang akan salah Okay, baik baik itu sahaja video kita untuk kali ini Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam video akan datang baik jadi saya minta maaf sebab lama tak buat video mungkin ada yang menunggu baik jadi minta maaf sebab sibuk sikit, sibuk dengan urusan pelajaran saya. Baru ada masa alhamdulillah untuk buat masa lah, untuk buat video. <laughs> Okey, baik. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh dilontarkan di ruangan komen. Insya-Allah saya akan cuba jawab dengan dengan sebaik mungkin. Jadi sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hingga kita bertemu lagi.